بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین یہ دیکھیں سردیوں میں مہنگائی کا توڑ جو ہے نا سردیوں کے لیے بہترین امپورٹڈ چیزیں منگلہ کالونی بادہ میں دستیاب ہیں جن میں یہ دیکھیں بچوں کے لیے بہترین گرم آئی نیکس جیکٹس شرٹس اور چھوٹے بچوں کے لیے اور بڑے بچوں کے لیے اور بزرگوں کے لیے سب کے لیے یہ چیزیں آئی ہوئی ہیں منگلا بابڈا کالونی میں تو آپ ضرور وزٹ کریں اور دیکھیں اور پسند کریں اور اپنی مرضی سے پسند کر کے اپنے لیے خریدیں اور سردی کو جو ہے نا وہ بگائیں ساری چیزیں دیکھیں یہ دیکھیں یہ یہ پجامے ہیں ہیں بچوں کے لیے مفرل سردیوں میں بہترین چیزیں ہیں صاف ستھری اچھی چیزیں ہیں انگلینڈ اٹلی اور فرانس سے جو امپورٹ ہو کے آتی ہیں چیزیں یہ وہ والی چیزیں ہیں تو لہٰذا آپ جلدی وزٹ کریں اور مرضی کی چیزیں حاصل کریں اور بہت سستی قیمت ہے پچاس روپے سو روپیہ ڈھائی سو روپیہ اور اتنی مہنگائی ہے اس میں پچاس روپے کیا چیز ہے پچاس پچاس روپے کی سو سو روپے کی ڈھائی سو روپے کی بہترین کوٹ آپ کو ملے گا جیکٹ ملے گی پجامہ ملے گا سو ڈیڑھ سو روپے کا بچوں کا جو ہے چھوٹے جو کپڑے ہیں بچوں کے لیے وہ پچاس پچاس روپے اور اس سے سستی کیا چیز ہے اتنا مہنگائی کا دور مشہور ہے لیکن پھر بھی آپ کو وابدہ کالونی منگلا میں یہ آپ کو دستیاب ہے چار سو روپے سو روپیہ ڈھائی سو روپیہ بس اتنے میں آپ کو بہترین چیزیں ملیں گی کوٹ جرسی سویٹر جو بھی آپ کو چاہیے اتنی قیمت میں ملے گا اور لیڈیز کے لیے بھی ہیں کوٹ اپر اور ہائی نیکس وغیرہ سب کچھ ہے لہٰذا آپ جلدی سے جلدی